Assalamualaikum Hai guys Hari ni saya nak makan sushi Dah lama sangat teringin nak makan Dan saya nak try minum air tinge daripada Spitza Ni selalu sangat nampak dekat petrol pump Kalau saya isi minyak ke Kalau pergi sebi e ke Mana ke Mesti nampak benda ni This is basically air mineral je Tapi dia ada flavour Yang ni grape Yang ni mango Tak siap saya Grape is the top seller lah I mean top flavour yang Hmm Smells grape <laughs> tapi dia tak rasa carbonated. Tengok. Macam air mineral biasa, cuma ada flavour. Try eh. Bismillah. Mm-hmm. Sedap? Oh, sejuk. <laughs> Ada rasa dia punya grape tapi air dia tak manis sangat. Maybe sebab saya minum dengan ais. It's okay nanti yang lagi satu yang mango tu saya minum macam tu je tak ada campur ais. Saya so, ada Japanese chili flakes. To all Japanese people, please don't get mad at me. Sebab this is how I like to eat my sushi. Ini macam biasa lah, soy sauce with wasabi. Bismillah. Let's try the mango next. Makan sushi ada mayonnaise kan macam heavy kan. So nak try minum yang ni pula. Ooh. Ooh, I like this one better. Hmm. Yang mango tu rasa macam mangga susu eh. Ke mangga apa? Yang buah mangga yang tak berapa manis. That's exactly what it tastes. United I think ni banyak lagi pizza lain. Dia ada lemon, dia ada uh, fruit fusion. Dia ada lemon, dia ada fruit fusion. Yang tu yang campur-campur punya buah. Siapa yang dah try, cuba komen dekat bawah korang punya favourite flavour yang mana satu and then korang beli dekat mana. Saya punya favourite mango. Ah ini semua korang beli-beli dekat 7E and ni convenience store, eh, petrol pump. Sepa lah hari ni. Mana-mana you pergi mesti ada nampak. Ambil je satu. Tak, tak mahal pun. Halal ya. Terima kasih banyak siapa yang tengok sampai habis. Jangan lupa subscribe dan juga tekan bell button. Klik like and share. Jangan lupa try. Seriously, mango sedap. Bye.